jakiś inny budynek na ulicy Objazdowej to nie jest numer 30, to jest numer 36 no chyba niewiele zmienił się od czasów wojny ulica Objazdowa w stronę kościoła ulica Objazdowa i ścieżka w stronę Żernickiej staw przeciwpożarowy i jeszcze raz widok na budynek na ulicy Objazdowej 36 w Wrocławiu osiedle Żerniki sfilmowany 18 lutego 2014 roku przez Darka Kraśnickiego z Wrocławia